Designtænkning er en måde at tænke på. Det er et særligt mindset. Designtænkning handler om at sætte mennesket i centrum. Det vil sige at vide lidt om, hvad er det, der motiverer andre mennesker, og hvad er det for nogle behov, og sætte sig ind i de behov, som andre mennesker har. Og så handler det om at samarbejde. Tit og ofte kommer der noget godt ud af at høre flere perspektiver på det samme. Og måske kan andres kreativitet booste ens egen kreativitet. Designtænkning handler også om at være optimistisk. Det handler om at tro på, at alle kan være med til at skabe forandringer. Uanset at der måske ikke er penge nok, eller ikke tid nok, eller på anden vis er nogle ting i vejen. Og så handler det om at eksperimentere. Og når man eksperimenterer, så laver man fejl. Så skal man lave om, og så bliver man klogere på den måde. Så starter det hele forfra. Så man lærer, imens man gør noget, learning by doing, eller man kan måske endda sige learning by making. Samfattende kan man sige, at designtænkning det handler om en human tilgang til innovation – hvor man integrerer de menneskelige behov, teknologiske muligheder og konkrete løsninger, andre kan bruge til noget.